Ah, maana yake mimi ni mkubwa kuliko wao. Unavyoambiwa unapewa tuzo ya msanii bora wa singeli, maana yake wote tunaimba na mimi ndio bora. Yeah. Uko na mke wako Dula Makabila naye ameshika tuzo moja. Eh, labda sema naye kidogo umejisikiaje kwanza kabla hujaenda kwenye stage, eh, ulienda kumbusu mke wako. na maana gani? Ah, kwa sababu nampenda na niliona yana pressure kuliko mimi. Yaani yeye yeah, alikuwa na pressure kuliko mimi. Kuna muda nilikuwa sipo sawa nilivyomtazama yeye nikaona ah, sio poa. Bwana manager njoo. Bwana manager wangu hapa jamani. <laughs> Inabidi awe fu. Tu hiyo ukurugenzi. Njoo huko bwana balala. Kicha eh, njoo kaya. Kwa hiyo nilimuona nilimuona mke wangu ana pressure kuliko mimi ndio maana nikasema swala kama hili ndaa lazima ni tumemuona mara eh, siku chache ambazo zimepita eh, labda unaweza ukamtambulisha sasa kwa Watanzania ili waweze kuona rasmi huyu ambaye yuko mbele yetu ni nani Dulla Makabila. Jamani, huyu mnayemuona ni mwanamke kwanza, ni mwanamke wa ndoto zangu, yani ni mwanamke ambaye nilikuwa naishi muda mrefu sana kuwa naye, na sikujua kama maybe ingewezekana, lakini nilijaribu nili, nili, nili kumcheki na nini, hata yeye haikuwa rahisi kuwa na mimi. Sawa, ilinichukua muda sana, lakini mwisho wa siku nikaja kumpata. Kwa ni mwanamke ambaye nampenda sana. Naposema nampenda namaanisha mzee wangu. Nilisema nampenda na sitaki ushauri wowote kutoka kwa ndugu, jamaa, rafiki. Ni mwanamke wangu na nampenda na sina mpango wote wa kumwacha. Na nili, kuna siku niliposti nikasema mimi ninavyompenda mwanamke, hata kama yeye anipende tutatumia upendo wangu Yeah. Ni kwa muda gani umejuana na Zelisa? Sio muda mrefu sana, lakini tunasemaga kwamba hiyo sio sababu, hiyo sio sababu, kwa sababu na muda naye mchache, lakini ananipa furaha. Vile vitu ambavyo mimi napenda ndivyo vitu ambavyo anafanya. Mwanamke unaweza kukaa naye hata miaka mitano au kumi, ila kuna tabia zikawa zinakudisappoint kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nimekaa naye kwa muda mchache, lakini nimeona ni mtu ambaye anajua nafasi yake, yani anajua kwamba mimi natakiwa niwe kwenye engo hii yani haijalishi mimi labda star au haijalishi mimi niko hivi niko hivi, yani huyu ni mwanaume, kuna heshima inabidi apewe. Nicho tu ndicho ambacho nimempendea huyu mwanamke kikubwa sana kwangu. Labda tumuulize Zai, labda ni kipi ambacho umempendea Dula Makabila? Mwanaume ambaye ananipenda sana, ananiheshimu, ananisikiliza, ananijali. Hebu tuambie moment ambayo iliwafanya nyinyi mkakutana au mkaa na penzi <laughs> eh? sababu uko kwenye filamu, ndugu yangu uko kwenye mziki, wapi au kuna kazi ndio ama ni wapi kutoka toka? Tukumbushe. Hmm? Instagram. Instagram. Nani alianza kumdia muziki? yeye yeye hapo dimi yake hata sikumbuki ni muda mrefu um, kipindi kile nilipata matatizo akaniambia nataka kuja kuona naomba namba yako kwao nikampa namba yangu basi akanicheki lakini hakuja kunioni tukawa tu tuna ananipigia ananiambia nitakuja ananiambia sawa nitakuja siku zinaenda zinaenda zinaenda mara mwisho akaja okay. yani unazungumzia ni mwaka jana yeah na wewe tunajua Dula alitangulia kuwepo kwenye game, ni mtu ambaye yani ulikuwa ni shabiki yake Eh, mi napenda single. Napenda nyimbo zake. Napenda mm, napenda nyimbo zake. Haikukupa ugumu wote wa kumkubalia Dula kwa sababu tayari Dula alikuwa tushasikia alikuwa na mahusiano yakaa eleweki, mara alihongwa, mara kaponywa gani. Yaani ulikuwa kuna mambo mengi kuhusu mahusiano yake. Haikunipa ugumu kwa sababu ilikuwa ni issue private, lakini ilivyotoka public ndio ikawa ngumu kwangu kwa sababu watu walikuwa wananiattack sana like una date na Dula, like hivyo hivyo, maneno mengi yakawa mabaya, ila nimesimama na mwanaume wangu alhamdulillah. Kabla haijaja public, mlikaa muda gani kwa siri? muda mchache Eh, kama miezi mingapi? kusema eh, miezi mingapi? Hapana. Eh, kwa nini ulitaka iwe siri? Sababu ya ilikuwa mapema sana introduce kwamba sisi ni wapenzi mm. ilikuwa mapema sana so nikatoka iwe siri and na uhakika naye like huyu kweli atakuwa mwanaume mzuri mwanaume bora but kila siku zinavyozidi kwenda, navyozidi kumjua, navyozidi kumzoea na natamani ningemjua mapema zaidi. Yani mimi eh, nishakufa. Unahisi ni mwanaume sahihi kwako? Sana, 100%. Okay, sasa Kuna baadhi ya mastaa ambao pia unaona kwenye mitandao ya kijamii wanadisi mahusiano yako wewe na Dula, watu wanafikiri kwamba Dula ni mtu wanawake na nini kwamba mahusiano yenu yatadumu? Wengine wanahisi kwamba hii ni drama, kuna labda kuna kitu ambacho kinakuja. Hii sio drama, hii ni reality and Dula kweli alikuwa na mambo mengi, hata mimi sometimes nakaa naye ananiambia mimi nilifanya moja mbili tatu, mpaka nasema eh, sasa itakuwaje? Lakini naona tangu niko naye, yani yuko perfect sana. Okay. Sioni hivyo vitu, sioni masimu ya wanawake, sioni sijui nini, and chochote nachotaka ananifanyia, ananisikiliza, nikamwambia baby, sitaki hiki, anafanya. Okay, sawa. So, wewe ulikuwa sio mtu wa kuisha mahusiano yako kimitendo mitandao ya kijamii. Hatujawahi kuona, kwa tunasikia labda uko na hitman na mtu lakini pia hatujawahi kuona. Imekuwa rahisi kiasi gani kwa Dula Makabila kuonesha? Hey. Eh. Ilikuwa ngumu, mwenyewe anajua. Hebu elezea. Nani nani alikuwa kwanza kuvujisha au kuzileta taarifa mtandaoni? Dula Makabila. Uh, mimi ndo nilikuwa kwanza na unajua hata watu na wataki kwenye mitandao kuhusiana na Dula kuwa na Zailisa, nafikiri mimi ndo tatizo mimi CV yangu ndio ilikuwa imeleta hayo maneno yote, lakini kama angedate na mtu ambaye maybe hana story mbaya nyuma, ni sidhani kama ingeleta matatizo. Yani ukiona mtu ana doubt kwamba ha doubt kwamba Dula Makabila naye elimu gani, ah, yani Zai umekuwa na Dula kutokana na vitu ambavyo vimetokea nyuma na nini, umeona. Kwa hiyo hata mimi mwenyewe unaweza kanilaumu kwamba dadu ambao ulikuwa na huyu kaacha, ulikuwa na huyu, lakini mimi mwenyewe pia nilikuwa katika kuhangaika kutafuta mtu sahihi. Kwa hiyo mwisho siku nilivyo nilivyokuja kuona kwamba yani mimi jamii na inanichukulia kama vile mimi kwamba namwalibia udada CV yake, mimi mwenyewe kiukweli nilijisikia vibaya, na mimi nikamwambia kabisa, hebu nipe muda basi kama wewe nipe muda yani, usinihukumu kwa sababu leo mimi hata ukiniataki babangu na nitaki kwa yani, utamzungumza dula miaka mitatu nyuma. Semela dula ambaye alikuwa ndio kwenye fresh age anakuja anafanya vitu vingi. Kweli mimi na matokeo babangu. Umeelewa? Kwa hiyo ukisema udili na vitu vya nyuma inakuwa kitu ambacho yani si sawa. Kwa hiyo mimi nilipata nafasi ya kuwa naye, kwa sababu sisi wenyewe tunawajuaga, utafanya mambo yako, lakini kuna time utakutana tuna mbabe wako, si umeelewa ndugu yangu? Ya, yaani na mwanamke ndio huwa anambadilisha mwanaume siku zote. Kwa hiyo mimi toka niona Zai kiukweli ananipa furaha. Siongei kwa sababu kuna kamera na mic, no. Yani inaongea kitu kutoka moyoni kabisa. Nampenda sana udada sana. Sawa, kuna zile picha na video kuhusu uh, mpiga um, picha wa Jux yeah, ambaye tunaamini tuna, au tuna, kwa kusikia ni kwamba aliwahi kuwa kwenye uhusiano naye. Hiyo imekaaje? Ni, siri, ni ex ama ni vitu vilikuwa tu vimeendaenda ama ikoje? Ah, unajua anijibu mimi au wajibu yeye? Ajibu mwenyewe. Ni kweli mko kwenye uhusiano na mpiga picha juu siku? Ndio. Okay. Imekuwaje? Imemalizana na ni muda gani? Siwezi kusema muda gani but tumeachana. Tumeachana. Shida ilikuwa ni nani sasa? siwezi kusema shida ilikuwa mimi au yeye, but mimi nilishindwa, nikamwambia siwezi. Alivyoona hizo taarifa wewe na Juma, ni kitu alikuhoja, alikuuliza chochote au nani? Yeye huyo mrafiki wako ah, alichokifanya ame wewe sema hivyo vitu vilivyotoka sisi tulikuwa Dodoma na Dula, but nilipigwa simu nyumbani kwao. Alichukua simu akaenda nyumbani kwa mamangu, mi sio mtu wa mitandao, akaenda akamwonyesha ile video Yeah. Kwa hiyo ikaleta shida but alhamdulillah kila kitu kinaenda sawa. Alienda kwa mamako kulalamika kama Alienda kulalamika akaenda akamuonesha zile videos. Yeah. Mamangu mimi hakuwa ameona. Kwa nini mlikuwa mjamalizana kabisa au ilikuwaje? Tumemalizana. Tumemalizana ni yani mimi nilichoka nikamwambia mimi siwezi sana kuendelea na wewe. Na sikutaka kumalizana naye kwa shari kwa sababu kuna mda tena alikuwa ananipigia simu ananiambia I'm not okay, siwezi kuachana na wewe. Mimi nika namwambia tumemaliza, yani hatuwezi kuwa tena pamoja. Nikawa na please, yani awe sawa. Sikutaka kumalizana naye vibaya. Koko Lugares kijana kang'ang'ania, king'ang'anizi mpaka sasa hivi. Sijui. Eh. Wale madula unaziona simu za mwamba akiwa na, na bado anatamani kurudiana na huyo. Mimi ndio sasa kabisa kumwongelea huyo mtu ndugu yangu. Mm. Sitaki hata kumwongelea. Mm. Ya sio kwa ubaya lakini sidhani kama ananihusu. Alikwambia huyu kabla mjao kwenye uhusiano? Brother, yaani unamwona mimi na huyu kwa tunaanza mahusiano yetu. Mm. Kila mtu aliweka mezani vitu vyake. Mm si nelewa bwana, mimi nilikuwa na moja mbili tatu, mimi chochote nikisikia kuhusu Zailisa mimi wala sio surprise kwangu, umenielewa? Na ndiko nakuwa nilishasikia, na hata yeye pia nimemwambia vitu vyote kwamba bwana, mamangu nilidate na huyu na huyu na huyu na huyu, japo vya kwangu mimi vinashtua. Eh? It is better angekaa kimya, kwa sababu vitu anavyofanya sio sawa. Sisi tumeamua kukaa kimya, hata kumwongelea, hata kumchafua, lakini anajichoresha kwa sababu vitu anavyoongea, sisi kila kitu tunaambiwa. Anaongea na watu, anamrekodi, anatuambia so angekaa tu kimya. Sisi tumeamua kaa kimya, angekaa kimya, kuachana sio vita. Sasa na wewe Dula, kwa upande wako tunasikia kuna mwanamke ana mtoto sijui vipi, mara kaibuka kalalamika, naye yule vipi? Mwanamke upi? Sheila Makabila, yeye mjamzito. Ah, Sheila mbona shamaliza naye? Sheila mbona mbona ni mshikaji wangu sasa hivi. Mtoto sio kwako? Yaani ah, hayo mambo ya mtoto na mtu gani kwanza sihitaji si kuvizungumzia, hmm. lakini vilishafanya nini, vilishaisha, wala mtamsikia Sheila analalamika popote, wala mtanisikia mimi na mwongelea vibaya Sheila. Sina mara mwisho leo asubuhi mtaongea naye leo yani tumeongea tumemaliza fresh, yani hatuhitaji tena kuwapa watu faida. Ah, kumbe hata huyu anafahamu hilo. Eh. Babu, nimeongea naye mbele ya huyu mbona? Mm. Eh, hey, yani yani hamna kitu cha siri ambacho tunaweza kufichana. Sasa mimi nikutoa mambo kwenye mapenzi. Wakati unapewa hizi tuzo, umeongea mambo ya, ya kulala makaburini, uh, umeongea mambo ya kwenda kwa waganga kuroga sana. Yani kwa maana kwamba sisi unatufanya tuamini ya kwamba hizi tuzo wewe sio nguvu na jitihada zako bana za kwenye mziki bali na uchawi pia umehusika. Eh? Sasa ndugu yangu, fanye kitu kitu kimoja, kamata bubu mpeleke kwa mganga wangu. Mimi si nilipata zituzo, mkamate bubu mpeleke kwa mganga wangu, afu mtupe studio, Yeah. uone kitatokea nini mtaani, ndio uone sasa kama ataimba. Kwa hiyo talent ipo, mzee wangu, usimeelewa. Yani mimi ngoja nikwambie kitu kimoja, hii ni heshima ambayo ilibidi niipate kwa muda mrefu sana. Hata mwaka jana ilipotokea kachukua show Mamba. iliniuma, lakini ni, nikaona ah, ni Sholo. Najua Sholo kwa inspire mimi. Mara nyingi napenda sana kumwongelea vizuri Sholo kwa sababu ni msanii ambaye mimi nilikuwa kila nikitokeza kwenye vigodoro mwamba lazima anipe mic. Hiyo nazungumzia Dula ambaye alikuwa tazamiki babangu, simenielewa, anatia elfu tatu tutigo pesa. Kwa hiyo nilivyoona vile mimi nilinyuma, lakini pia hasira zangu nikazihamishia studio, ndio nikatoa pita huko. Na kingine tu cha kuwakumbusha, naomba muhifadhi muhifadhi ya maneno au hii clip kuhifadhi. Mwaka huu unatoa wimbo mkubwa kuliko pita huku, na, na Tanzania nzima tashangaa na dunia kwa ujumla. Ni wimbo mkubwa sana, yani ule pita huku sijui sijui hauwezi kuingia hata robo. Kwa hiyo watu wajue tu kama mimi sibahatishi, mimi sibahatishi, nafanya kweli. Kwa hao wataalamu tunaendaga, lakini talent pia hii ipo. Kwa wataalamu ulienda kweli So nilienda tunaenda ni pale, kuna watu nimeachana nao kwa wa mtaalamu jana, sasa hivi nimewakuta pale kwenye mm. viti <laughs> Sema siwezi kusema bwana Kontawa, sijui labda nani nani, siwezi kuwataja singeli wenzako, si ndio? Singeli wapi baba yangu, so singeli ah, babu ni wengi ni wengi, ni kwao ni maisha yetu, yani tofauti yangu mimi tu sina kifua, kwa mimi nakuaga mikabari, sikai na uchafu. Okay, kwa mashabiki ambao wanakufuatilia maisha yako eh, watu doubt kwa kwamba huenda Dula Makabila naye akawa ni mtu wa kupita tu, kwa sababu mahusiano yake aliyopita imekuwa ni mafupi, hayachukui muda mrefu. eh. kwa Dula Makabila tutegemea kukuona eh, ukikaa naye kwa muda mrefu, labda mahusiano ya kidumu na ndoa tunaiona anything can happen inshallah. Ndoa unaiona Dula na ndoa zake, ndoa anaangalia usoni kwangu. Mbona kama mahusiano yenu yana wasiwasi hivi? Hapana, hatuna wasiwasi, hatuna wasiwasi waidi sasa, waidi wa Tanzania kwamba utadumu na dola. Kwa hiyo eh, nitadumu. Mm.